y bienvenidos de nuevo. Para el experimento de hoy vamos a utilizar un huevo y un microondas. Lo que vamos a hacer es a colocar el huevo en una tapita de gaseosa. Y ahora vamos a tomar nuestro huevito y lo vamos a meter en el microondas. Yo y huele a puro huevo quemado, qué porquería. Y a mí se me salió el alma. me asustar. huevo quedó explotado en miles de pedazos. Creo que una parte se alcanzó a cocinar. <laughs> Ay, huele a huevo.